quanto riguarda quel tipo di avvistamento, mm, la fattispecie, ehm, non eri solo come sei? Eh, no, eh, in pratica, ma ti riferisci al primo? Sì, il primo. Sì, eravamo 7-8 persone che, mm-hmm. non visto prima da me, vi ripeto, prima dai vicini che correndo qua impauriti della... Ti hanno chiamato. Si hanno chiamato, siamo usciti a vedere, siamo corsi a, pre- a prendere la telecamera. E ho cercato di riprendere quello <laughs> che poi alla fine... Sì, infatti dal filmato si evince eh, che ci sono in cielo eh, numerosi oggetti. I movimenti che facevano questi oggetti erano mm, molto diciamo, veloci, non erano degli oggetti fissi in cielo. No, no, facevano dei movimenti tipo zig zag, poi formavano delle croci, triangoli, dei cerchi, mhm. eh, tipo come se volevano comunicare dei, so, dei segni, dei, non lo so. Capisco. Ehm, le luci erano diciamo, colorate, erano dei punti bianchi? Allora, all'inizio erano dei punti che andavano sul giallo, rosso e si vedeva qualcosa anche di molto di grigio scuro. Poi salendo salendo si vedevano sempre più bianchi, proprio bianchi. Quindi erano più di, di una ventina di oggetti. Molto di eh, più. Eh, perché dal filmato che stiamo analizzando in effetti esce fuori proprio questo tipo di, di numero quanto riguarda le emozioni che hai provato nella fattispecie durante il eh, secondo avvistamento, anche l'ultimo, quello di giugno, eh, cosa hai provato? Eh, che emozione, un po' di stranezza perché vedere questi, questi fenomeni sicuramente non, eh, ti lasciano un po' il segno, dici, ma tutti quanti ci domandiamo ma cosa sono? Anche un po' di emozione sicuramente perché eh, non è non so se sono dire fortunato di vederli spesso eh, su questa zona, non lo so, anche un po' di emozione c'era pure. Ma hai paura? Delle volte sì. Delle volte sì. Giacomo, cosa ti ha spinto a riprendere questi oggetti? La curiosità? Eh, la curiosità per prima cosa. Poi eh, pensavo che ne eh, riuscivo a vedere chissà cosa, eh, nello, provando a zoomare, a, a, a dare pure io una, una, risposta a questi fenomeni, però purtroppo risposta non se ne, non se ne può dare perché è difficile comunque pure eh, con una telecamerina a riprendere esatto. un oggetto in cielo di giorno e sfidare chiunque anche se adesso mi sono munito di cavallette, per così per avere diciamo, per un avere po' più, di stabilità, sì, è normale. Sì, sicuramente c'è una certa difficoltà, bisogna avere attrezzature di diverse migliaia di eh, euro. Eh sì, sì, noi eh, stiamo eh, parlando di attrezzatura... <laughs> esatto, si diciamo di quelle eh, così più economiche. Giacomo ti ringrazio per questa testimonianza, eh, per la tua disponibilità. Eh, di sicuro il nostro team eh, cioè, farà un'analisi molto approfondita di quello che è il materiale che tu hai prodotto, per quantomeno avvicinarci a una spiegazione o, o quantomeno una teoria eh, che possa dare una spiegazione di quello che tu hai registrato, e che eh, puntualmente sembra essere molto eh, presente proprio qui vicino a te. Grazie. Grazie a voi. Una buona Grazie. Dopo un lavoro approfondito sui frame e su tutte le caratteristiche del video, movimento, rifrazione della luce, presenza dello stesso oggetto a distanza di 6 mesi, la redazione di Mystery Hunters reputa il caso altamente attendibile sulla genuinità delle riprese e sulla possibilità di essere in presenza di uno o più ovni con caratteristiche morfologiche discoidali. Ad ogni modo rendiamo pubblici i video di Giacomo sul nostro canale YouTube, rendendoci disponibili ad ogni osservazione o dibattito.